Kabul, menyenangkan dua muka hanya kibam menurut Rona. Nyan adalah salah satu ciri-ciri oktopus. Kau tahu oktopus apa? Oktopus itu adalah gurita. Nak kalian abah gurita pada mbah? Yang kenyan oktopus. Muka bebu melika be oktopus. Cutbul, pu beda oktopus dengan munafik. Hana beda oktopusnya dengan munafik sebelah dua belah kai. Hana hana jauh jauh beda. Si oktopus lagi yang si munafik lagi yang si. Cuma lah inversi tegai. Oktopus hewan, munafik manusia. Tips agar bisnis sukses kiban kak. Ibarat urung mekat. Kak narko hana. Kak narko hana. Kak narko hana. Ketinga. Mentah si tayong. Kak narkok nah. Begitu juga bisnis. Usaha, usaha dan berdoa. Insya Allah bakal sukses. Jangan putus asa. Cut bul. Ni pegah tapi lewat ganjau Kalimantan. Tak payah. Tapi pakai mentah je lewat. Yang dikarenakan na urung dalam. Ataupun kali perpanjangan pajak. Lagi ibarat kata. Tanya kali pah pilih ada hana lain yang ruhnya peja yang penting nak laku. Yo bul, misa nak cewek tu dilaki silap Pedro, menyata gantau dengan silap hotel eh jut. Nya lagi kuah berlemak, u uh, baik bekah, cewek bertari modal baik tebi. Nya mesti gaju dengan haranya kedih kerung tati. Bul, menya cewek lagak galak ketanya dan dengan urung ciji kasering tamayang kibat eh pah. Pah, cukup berapa lagi film sinetron. Aku pacaran dengan anaknya tapi menikah dengan ibunya kibuan cara menganai cewek sedangkan muka pas-pasan. Hana puza yang muka pas-pasan. Yang penting dompet berkelebihan. Menye dompet berkelebihan, jangankan cewek. Jen pergi mengen. Menye dompet kosong, jangankan cewek. Jen pergi hai putoh. Bagaimana cara kakak membagi waktu terutama untuk masak? Karena kondisi ada dua anak kecil. Anak bukan jadi suatu alasan cubu lovers. Jadi kalau misalkan anak udah tidur langsung gerak masak apa segala macam. Baik gaduh stalking. Pat ni beli obat jaji panepen panemu kok letat. Nggak akan kelar masak. Cubul kibah menurut Ron ni. Rame tak indang jino gaduh lele dengan HP. laku lakuk anak merempak permenli. Hanya payah permen. Pelakor sudah menanti di luar sana. Jangan salahkan suami apabila suami digoda pelakor. Karena semua itu tergantung isteri di rumah. Cok Bul menyiap sama-sama ipar siap kepo dengan tanya dempu ke tanya dari A sampai Z kiban tak sikapi. Mai tanya mentang pi hanjut awaknya saya gawa i tanya mentang ya Allah cukup berat sama sama gawak kah. Mata tanya nyen padu muka nya hanjut le tanya. Kupo apa itu? Pegah abah bahasa Thailand cuk bul kong li pai lo. Sawadikap hai. Wo lu mo wei tuang kong kong bu hai. Kong mangap ajo bu keng kong. Oh, bu tu um lom hai makbul. Kibah pendapat Ron ya, menyerang ramai orang yang contoh atau ceplak bisnis tanya. Hana payah ya, hai cubu lover. Rezekinya Hana telah pintu, yang memang kau rezeki tanya, lam bibi ruh luar. Yang penting, perumah lah kau baik cua ego. Nyan, baik tua. Pul, kibah rata pegat, menyalah kau tanya, iluwa gadung HP. Irumah pi gadung HP. Yang pun, pegah pegagat, hai bang, ambil gadung dengan HP. Ilum pi butuh perhatian. Karena uragamnya, Hana pegah, Hana peka. Memang yang Hana peka, cik, Cok HP pok dia terjut. Ilung lagi kan tu buat. Cut bua. Apa salahnya Alih ada pacaran dengan abang, Alihnya ada pacaran dalam dengan ada di. Hana salah. Yang salah more you Hana pahle. Dumnan gatai. Lagi Hana agam lah eh, Cik perlai kedang dia balon saja-saja wakah. Cukbul, menya dipegah sayang ke Tapi dengan cewek lain dijak cik kibat yang cukbul. Dengan cewek lain pi sayang i. Bangkai pegah sayang dengan tanya udah menjamin kesetiaan. Tidak sayang. Itu cuma iklan, iklan mandum. Jangan baper. Cuk bul, mesa nak urung tuha gaduh jungka keng ke gop. Putar pegang nak sengam ke. Hanya payah pegang sapu lah karena urung tuhanya kembali lagi menjadi balita. Jadi kasih dia bakung asau. Jangan pernah kasih dia apa-apa ya. Terkedipu barang kapum dah leh butahnya. Urung tuha tungtung dah leh. Bul, lo rindu ke seseorang tapi rindu ke lakau gop. Kibahan nyan. Nyan anak saban. wajib hanya mbak redup. Menyekan mbak redup capli ubut. Menyakan capli ubut tukau u. Lain hana cara. Boh puat tak rindu ke lakau gop. Lagi hanya agam lain pu ike. Bola macam mana ber tiga? Uraceh kau pantang aje ber dengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna